Merci à tous les soignants et à toutes les personnes qui nous permettent de combattre cette pandémie. Solidarité avec tout le personnel soignant de France. Chaque soir, à partir de 20h, on applaudira Merci au corps médical Merci au personnel soignant Bravo, Blues Blush